anderen Seite der Straße der Eisenbahn. Und äh, das halte ich auch für sehr sinnvoll, weil wir halt immer mehr Einpendler haben und wir die Parksituation am Bahnhof Schadendorf gesehen haben, da stehen schon auf der Straße mit dem Acker und überall. Das heißt, es ist der Beginn der Zone 2 in den öffentlichen Linien, das heißt, es ist äußerst sinnvoll, dass dort was Großes hingebaut wird. Äh, dann geht es weiter herunter äh, zum Bahnübergang Blumengasse wobei das der einzige ist, wo ich immer davon ausgegangen bin, dass wir nicht um eine äh, Beschränkung umherkommen, weil dort alles schon so verbaut ist, dass sich meiner Meinung nach nichts anderes ausgegangen wird. Es ist dort die Beauftragung ergangen in der Besprechung, dass auch dort gedacht wird an eine Überführung. Wie das funktionieren soll, weiß ich noch nicht, aber wir kriegen das erst wieder präsentiert von der GKB. Wenn man dann weiter heruntergeht, äh, Flurgasse, Feldstraße. Feldstraße, danke, Feldstraße. Feldstraße ist es jetzt ja so, dass äh, zwei Kreuzungen quasi sind. Die erste Kreuzung Richtung äh, Eibiswald äh, ist so, dass es dort neben eine Brückenerneuerung sowieso gibt, neben der, neben der, neben der Gemeindestraße und dahinter nur ein Haus steht, das ehemalige Bandethäuschen, wo jemand wohnt. Das mhm. heißt, äh, diese, diese Unterführung, die dort geplant ist, wird sowohl für Rad, Fußgänger, Alten und PKWs und kleinere Traktoren werden dort durchkommen, mit größeren Maschinen und Feuerwehr müssen wir über die andere Seite fahren. Das heißt, diese Erschließung wird dort möglich sein und die nächste Eisenbahnkreuzung, die nach Lanach übergeht, die dort ist, dahinter liegt quasi nichts, was erreicht werden muss. Das kann man alles von der anderen Seite erreichen, wird aber dort auch möglich sein, dass entweder dort oder im Bereich Picknickplatz bei der Unterführung zumindest Fuß, ich würde gesagt Fuß- und Radläufig muss eine Erreichbarkeit gegeben sein, damit künftig unser neues Sportzentrum, wenn es denn kommt, über das wir weiter reden, erreichbar ist. Das heißt, diese fußläufige Erreichbarkeit der Naherholung für die Liebhofer soll erhalten bleiben. Und wenn man dann noch weitergeht zur Flurgasse, dort gibt es jetzt eine Überführung, und, äh, eine Überführung und dann Kreuzung. Und statt der Kreuzung soll eine zweite Unterführung kommen, äh, die ist auch projektiert. Die, der Übergang direkt auf der Bahnhofstraße ist bereits geschlossen und durch die fußläufige Unterführung auf dem neuen Park- und Parkplatz gegeben sobald ich da mehr weiß, werde ich euch halt wieder darüber berichten, beziehungsweise werden wir auch Beschlüsse fassen müssen, weil natürlich die PKB aller Voraussicht nach da eine Kostenbeteiligung haben möchte. In welcher Form wird dem Verhandlungsgeschick von mir und dem Herrn Johann obliegen, wobei der Herr Klug hat harter Verhandler ist, wie bereits festgestellt. Äh, gut, das war der Bericht des Bürgermeisters. Ich darf jetzt weitergehen zur Fragestunde nach Paragraph 54 der Steirischen Gemeindeordnung und darf um eure Fragen bitte. Hier mhm. der Frage kannst du uns schon ein Update geben, wie es ausschaut bei den 50er zwischen Spiel, äh, Libach und, Spa und Schandorf? Da weiß ich im Moment nur, dass wir eigentlich die Genehmigungen haben, aber die Tafeln müssen von der Straßenverwaltung aufgestellt werden und die haben noch keinen Termin gefunden, leider. Also liegt alles vor. Die Genehmigung ist ein halbes Jahr alt, also plus minus. Ja. Wir werden noch einmal nachfragen. Wir haben das schon öfters probiert. Wie, gesagt, auf der Gemeindestraße und überall dürfen wir die Tafeln austauschen. Da dürfen wir sie nicht austauschen. Und da das Ganze ja quasi auf eine gute Initiative basiert ist und auch dann durchgegangen ist, aber nicht, sage ich mal, auf Gegenliebe bei den höheren Beamten geschossen ist, weiß ich nicht warum. Ja. Vielleicht es, es ärgert mich auch jedes Mal, wenn ich durchfahre, also, so, dass es noch nicht so ist. Weitere Frage? Ja, ich habe Ja. Äh, ich möchte mir mal, ich habe mich bei, den, bei der Tamara schon bedankt, aber auch bei dir bedanken, dass das Häuschen sauber ist, oben beim Dügel. Das Plakat ist weg. Und der Riesen ist verbannt, was die ah, Haltestelle. Aber jetzt komme ich zu meiner Frage. Ja. Äh, ich habe Fragestunde am 12.12. .12. eben noch von einem Spiegelbruch auf Ausfahrt ja. zur Backerstraße. Okay. Gibt es da vielleicht schon was Neues? Hätte ich im Anschluss beantwortet bei den offenen Fragen, kann ich aber gleich auch sagen. Äh, damals war hinsichtlich der Möchte der Installierung eines Verkehrsspiegels im Bereich Ausfahrt Hochstraße immer hoch auf Backerstraße, da die Sicht sehr schlecht sei. Genau. Wir haben daraufhin jetzt vorige Woche am 13.03. die Vertreter der Straßenverwaltung und der Bushaltestelle herausgehabt und äh, da gibt es zwei inhaltliche Antworten. Bei der Ausfahrt Hochstraße von Graz kommen ist seitens der Straßenverwaltung keine Bewilligung für Parkplätze auf dem Grundstück Kocher verteilt worden. Das ist der erste, erste Hinweis, wo man sagt, man sieht nach links schlecht. Und auf die andere Seite Richtung Volzberg wird die Bushaltestelle aufgelöst und um ca. 150 Meter nach vorne Richtung Volzberg verlegt Somit ist der Sichtwinkel auf die Fahrbahn Kreuzberg-Graz ausreichend gegeben und damit ist der Verkehrsspiegel nicht mehr notwendig, der ja wieder von der Straßenverwaltung genehmigt werden müsste. Und weiß der Koch, auf das er da nicht mehr packen darf? Das Machen wir mal so. Werden wir im Auge mitleiden, ja. Und da nichts hinstellen, seine A, da und das, das wäre ganz nett weil es ist wirklich, weil es stehen oft LKWs ab. Ich, ich habe das, hab das jetzt vorige Woche am 13. das erste Mal auch erfahren im Zuge dieser Verhandlung. Aber ja. ja, wir werden dem nachgehen. Aber bitte nachgehen komplizierter gewesen. Also das Problem bei einem Spiegel ist ein Spiegel, das muss man wirklich dazu sagen, jeder möchte immer einen Verkehrsspiegel, hätte ich auch früher so gesehen, nachdem es baut, also wenn ein Spiegel, Spiegel funktioniert und den ganzen Winter nicht, wenn er nicht beheizt ist, dieser beheizt muss irgendwo einen Strom herkriegen. Äh, es ist mit diesem Spiegel oft eine Enttäuschung. Ich bin das letzte Mal selber fast wo reingefahren, weil im Spiegel siehst du die Abstände nicht. Also der Spiegel ist, glaube ich, nicht immer das Ideale. Manchmal ist er unumgänglich und in vielen Bereichen auf Gemeindestraßen, wo Leute einen Spiegel verlangen, muss man ehrlich dazu sagen, würde jeder dort 30 fahren, wo 30 vorgeschrieben ist, bräuchte man auch oft keinen Spiegel, weil dann sich jeder den anderen gleichzeitig. Gibt es noch eine Frage? Ja. Achso, bitte. Nein, bitte. Nein, mach, mach, mach, mach. Nein, das ist Bürgermeister hat vor. Mach du. Okay. Die letzten zwei Jahre hat es immer eine Bürgerversammlung gegeben. Ah, schaut es nicht heuer aus. Es wird heuer auch eine Bürgerversammlung geben. Wir haben die Bürgerversammlung deswegen aufgehoben, weil wir heuer uns sowieso noch äh, wegen der Änderung der Auflagen Auflagensflächen Wirkungsplans und der Präsentation eine machen müssen. Und deswegen ist das Ganze, äh, haben, wir, haben wir gedacht, wir fassen dann alle Themen zusammen, weil wo man vielleicht mehr Leute in mit Rolle fahren kann. findet statt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir schon was sagen werden. die Verzögerung intensiv Bausch. Das heißt Sommerveranstaltung. Früher Sommer, Herbst, ich hasse das alles Sommer, wie weit das, das sehen wir im Bauausschuss, wie weit wir kommen wir, aber damit wie weit der Autonomie beschließen wir hin. Rückwärts die Becken schauen im Moment recht gut, dass wir uns das Grundlage dazwischen, dass wir dann weiter tun. Sorry, Darf ich? Bitte? Jetzt betrifft es aber leider nicht, jetzt betrifft es Jürgen, Jürgen Himmler. Ich habe nur eine Frage, und zwar, warum wir keine äh, Kinderschulausschusssitzung machen haben. Aber die Ausschreibung von Sommerhardt ist schon draußen und wir haben noch nichts beschlossen. Wann haben wir schon? Wann? Wann haben wir die Sitzung? In der nächsten Sitzung im Dezember. Im alten Jahr auf alle Fälle noch. Dann nehme ich meine Frage zurück. Da waren wir aber ja auch schon dabei. Ja, ich wollte auch ja, das, das kann ich bestätigen, weil da haben wir darüber gesprochen, dass das über den ganzen Sommer hinweg sein wird. ja, ja. Warte, warte, Hans Peter war dabei. Danke. Gibt es auch eine Frage? Ja, wieder Frage Ich Ja. im letzten Mal ist gesprochen worden, gefragt worden wegen Wirtschafts- und Budgetausschuss in der Einladung zur ersten Sitzung. Da hat im Frühjahr wird einmal die Einladung ausgeschrieben. Ja, aber war jetzt alles ein bisschen tragisch wegen dem, dem jeweiligen Opfer, da haben wir immer keinen eigenen Gast. Das ist, bin, ich, bin ich euch was schuldig, wird, werden wir, wir nachholen. Jetzt, dass man das okay. ja. Und die zweite Frage hätte ich äh, beim letzten Mal hat die Frau Meixner gefragt, wegen äh, die Hundekontakte. Du hast gesagt, da gibt es irgendwas mit der Citybox, das sich gerade anschaut und wird geprüft und da gibt es Angebote. Ja. Wir haben die Citybox im Vorstand besprochen ja. letzten und haben nur noch nicht die Erhebung durchgeführt, wo die idealen Stellplätze sind. Es gibt Leasing-Varianten, aber wir wollen das bis zum nächsten. Können wir das im Vorstand der Gemeinde noch machen, die leasing varianten Wir, wir wollten auch wissen, dass die Genau, danke. Das war ein Punkt, den der Vorstand in Auftrag gegeben hat, sonst wären da die Gemeinde und Sitzung gewesen, die, die bei der Leasing-Variante, wer ist haftbar oder wer ist für die Wiederherstellung verantwortlich, wenn im Leasing-Zeitraum jemand diese zerstört, äh, Autounfall, Vandalenakt, was auch immer passiert, wer ist dafür verantwortlich, der Vorstand und den Auftrag, nein, das will das vorher noch abklären, das ist die Detail aber nicht rausgegangen. Das ist auch immer Danke. Ja. Ich habe noch eine Frage, jetzt zwar nicht, nicht weiß ich wie wichtig, aber äh, der Kulturausschuss heißt ja Kultur-, Informations- und Redaktionsausschuss. Ja. Äh, von Information und Redaktion ist aber da noch nie irgendwas gewesen, oder? Wir machen die Redaktion. Ja, nachdem das, glaube ich, in letzter Zeit mit der Zeitung ja, äh, wie soll ich sagen, hervorragend funktioniert, dass jeder seinen Beitrag unzensuriert äh, veröffentlichen kann äh, müsste er eigentlich gar nicht so heißen, ich werde bei einer der nächsten Sitzungen noch ändern. Also ich glaube, wenn das, wenn das miteinander so bleibt, wie es ist, dann braucht man diesen, diesen Zusatz im Titel nicht mehr. Hast du recht, können wir gemeinsam, wenn wir vielleicht beim Wirtschafts- und Budgetausschuss äh, was ein abändert, dann beim nächsten Mal auch mit umändern. Danke. Ja, äh, ich habe eine Frage an Andi und Moser, weil wir gerade beim Miteinander und bei der Zeitung sind, das passt irgendwie gut. Ja. Ich habe in den letzten Libauer Nachrichten folgenden Absatz gelesen. Der Gemeinderat Tom Roth forderte mit verbissenen Unterstützung des Genossen Gemeinderat Hans-Peter Blauschnick, Blauschnick den FPÖ-Gemeindekassier Herwig Sorger auf, aufgrund, aufgrund, seiner Krebserkrankung auf das Amt des Kassiers zugunsten der SPÖ zu verzichten. In ja. weiterer Folge entwickelte sich eine rötliche Angriffswelle mit allerlei fantasievollen Ansagen und obwohl alle Beteiligten Marktschreier, bla bla bla. Ja. Meine Frage wie viel Wahrheitsgehalt siehst du in der Aussage? Was, Wie viel Wahrheitsgehalt? Dass die zwei gesagt haben, dass er aufgrund seiner Grenze okay, ja? ja, weil er nicht imstande ist, oder? Haben sie das gesagt? Du weißt genau, sie dass es das um das gegangen ist. Mal, so. Du weißt aber genau, dass es um das gegangen ist, um die Nachbesetzung wegen der EFE, weil nicht klar war, wer Prüfungsausschuss Obmann wird und dass die Frage dahingehend war, dass, da, dass einer von euch Prüfungsausschuss Prüfungsausschussobmann wird und der und der Kassier nicht gleichzeitig Prüfungsausschuss Prüfungsausschussobmann wird. Nein, so war es nicht. Okay, das Gemeinderatsprotokoll sagt was anderes. Aber okay. Ist deine Meinung oder so war es nicht? Die Dann Frage, Frage in Stefan direkt. Stefan, wie viel Wahrheitsgehalt siehst du in der Aussage? In, in. Ich glaube, es ist eine Mischung, also ein Missverständnis, aber auch dessen, dass es nicht in der Gemeinderatssitzung, aber zu an anderer Stelle hätte es auch so verstanden werden können, wie es anscheinend die FPÖ verstanden hat. Ich glaube, dass man mit diesem Thema auch, gerade vorher über das gute Zusammenarbeit geredet, vielleicht abschließen können, im Zuge der weiterhin guten Zusammenarbeit. Es sind da sehr große menschliche Emotionen und Tragödien in letzter Zeit bei uns drinnen mitverhaftet und man sollte darauf bitte auch Rücksicht nehmen, und vielleicht nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, wie es der eine gemeint hat, wie es der andere verstanden hat. Vielleicht kann man das außerhalb der Gemeinderatssitzung klären und, äh, und wir brauchen uns mit dem Thema nicht herinnen halt befassen. Ich hoffe, dass das Thema auch damit erledigt ist und wenn noch irgendwas offen ist, vielleicht kann man sich das untereinander im Anschluss auswählen. Ich wäre sehr dankbar. Danke. Gibt es noch eine Frage? Bitte. Das letzte Mal hat er gesagt, in dem Lehrlingsevent, dass einige Firmen abgesprungen sind. Ja, also wir haben nicht abgesprungen, wir haben einfach von den Anmeldungen her zu wenig und ich habe gesagt, dass wir darauf warten werden. Es hat jetzt vor zwei Wochen ein ganz tolles Event in von Leiten stattgefunden, wo eine Berufsorientierungsrallye, Berufsorientierungslauf, so hat es geheißen, stattgefunden hat. Auf den wollte ich eigentlich warten, dass ich mir das anschaue, kann, wie die das machen. Und jetzt bin ich auf der Suche, weil dort oben hat dann eine Firma sich wirklich hineingehabt und hat das mit den anderen organisiert. Da waren insgesamt auch nicht viele Firmen, aber die haben einen Stationsbetrieb aufgebaut gehabt, wo es darum gegangen ist, dass, sie, dass die Jugendlichen wirklich zumindest fünf verschiedene Handwerksberufe ausprobieren können und dann eine bessere Entscheidung zu treffen. Äh, wie gesagt, bin für jede Hilfe dankbar. Vielleicht können wir das auch als Gegenstand machen für den neuen zu konstituierenden Wirtschafts- und Budgetausschuss, dass man dort jetzt wirklich dann intensiver angeht, dass wir das heuer noch zusammenbringen, dieses Lehrlingsevent. Es ist auch ein großes Interesse von mir, nur es ist im Moment so viel zum tun, dass ich bis, also erstens würde ich das Event abwarten und zweitens bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber gerne bereit und ich hoffe, dass ich dann eine Mithilfe habe. Bitte. Frau Heuer. Jawohl, Heuer, wäre es noch schön, es ist ja ganz egal, wann du die Berufsorientierung machst, wenn du mit der dritten Klasse Volksschule machst und wenn du die neue Mittelschule einlädst. Also ich glaube schon, dass du, dass du die, wenn du den Berufsorientierungspunkt in den Vordergrund stellst, um den Fachkräftemangel quasi zu bekämpfen, dann hast du schon, dann sind wir zeitlich nicht so geprägt. Ob der, ob der in der dritten Klasse schon was, was er noch der vierten macht, ist genauso hilfreich, wie wenn er vielleicht in der vierten einen Anreiz kriegt, was kann es doch für mich sein dass es für den Heiligen Herbst des spätestens noch benutzt. Gibt es noch eine Frage? Das ist nicht der Fall, dann habe ich eben die eine Frage, die vom letzten Mal offen war, die habe ich schon beantwortet. Und es ist aber noch eine zweite Frage vom 22.12. offen. Also da ist es thematisiert worden. Es ist darum gegangen, dass in der letzten Gemeinderatssitzung der Gemeinderat Weiß, der mittlerweile ausgeschieden hat, gefragt hat nach dem Aufstellen der Scherengitter bei der Veranstaltungshalle. Äh, und wir werden weiterhin versuchen, im Zuge von Veranstaltungen die, die, die Scherengitter wieder aufstellen zu lassen. Die Parks, Parkverbots, Halte- und Parkverbotstafeln sind bei der Wohnanlage Engstall im Bereich der Privatparkplätze eingerichtet mittlerweile äh, und äh, in der Wohnanlage im Bereich Grundstück Frieda, wenn das fertiggestellt ist, wird es in diesem Bereich auch möglich sein, eine Entlastung bei Veranstaltungen herbeizuführen, quasi diese Straße dann äh, so zu sperren, dass man die Ausweichbühne nehmen kann. Das war die Fragestunde und jetzt kommen wir zur Tagesordnung. Vor Eingehen in die Tagesordnung darf ich noch ein paar Ergänzungs- und Änderungsanträge stellen und zwar die äh, Änderung ist, dass der Tagesordnungspunkt